friends. My name is Jia from UKG. Um, uh, uh, Hindi worksheet. Um, question 1. Right or to aha? Uh, say anar. say anar, I say am. Um. छोटी सी इमली बड़ी सीख छोटा उसे उल्लू बड़ा उसे उदबिला ब्लाउज ब्लाउ वी से ऋषि ऋषि ऋषि ए से एनक छोटा ए से एक बड़ा ए से बड़ा ए से इनाक ओ से औरत ओ से उखली ओ से उखली ओ से औरत ओ से औरत अम से अंगूर से अंगूर आहा से आहा आहा आहा Uh, que- question two. से कमल ख से खरगोश ख से खरगोश घो से गमला घ से घड़ी घ से घड़ी ड से कुछ ड से कुछ नहीं ड से कुछ नहीं च से चरखा च से चरखा छ से छतरी छ से छतरी ज से जहाज ज से जहाज जो जो से जहाज ज ज से से से कुछ नहीं ट से टमाटर Tose tatera. Dose dumru. Dose dhakan. Hana se pranam. Question 3 Missing Letters से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ईख बड़ी से ईख उसे उल्लू बड़ा बड़ा उसे उदबिलाव ऋषि ऋषि ऋषि ऋषि ऋषि ऋषि ऐसे छोटा ऐसे एनक छोटा ऐसे एक बड़ा ऐसे नक O से ओखली से ओखली O औरत अम से अंगूर अम अम से अंगूर कम से आहा से आहा आहा आहा मिसिंग लेटर्स कटुहणा क कबूतर ख खरगोश खसे खरगोश घसे से गमला घर से घर ड ड ड से कुछ नहीं ड से कुछ नहीं च से चरखा च से चरखा mm से चरखा छो से छतरी जैसे जहाज जैसे जहाज जैसे जिंदा से कुछ नहीं से टमाटर ट से टमाटर ठ से ठठेरा ड से डम ड से डमरू ढ से ढक्कन हणसे से प्रणाम से टमाटर छोटी छोटी इमली से इमली ए बड़े ए से एनक ओ से उखली ख से खरगो ख से खरगोश गो गो से गणपति च से चरखा ड ड से ड से डमरू क से कबूतर um, um, um, See. angur. Thank you. Bye bye.